ეხ eh, რა кай დილა გათენდა ე eh, რატო უბერავს ასე რა მოხდა დაი რატო არის სახლი დაنگრეული ბიჭებო გაიგვიძეთ ხედავთ თქვენც რატო არის დაنگრეული რა ხდება ა ბიჭებო რატო არის აქ ყველაფერი გატეხილი საწოლების გარდა კედლებს რა მოუვიდა რა ხდება არ ვიცი იქებ ხარმა დაანგრია გახსოვს ის რო იყო რა ქვია ქარი მაგრამ არ როგორ ეგ როგორ ჩივა იქა ქარმა დაანგრია დამეხმარეთ ამოდი ბიჭო გაჩივდები ძალკე ძალიან ცივა რაშია საქმე ქარმა ხوار დაანგრია ჰა ბიჭებო ცივა კაი ბიჭებო მოიცა გახსოვთ ისა რა ქვია პოლიციელმა რო გითხრა პირველ საათზეო გახსოვთ კი, კი. ხო და წამო რა, ვიჩი რომ ადრე არის, მაგრამ წავიდეთ რა. კი. ეხლა ოფიცერი ვიპოვოთ, მოდი. რა? ვიჭებო. ვიპოვოთ, მოდი ოფიცერი. ოფიცერო, ოფიცერო. გამარჯობათ. ნუ არტყავ ოფიცერს, თორე ჩაქსოს ეხლა ციხეში. გამარჯობა ოფიცერო. გახსოვთ ჩვენ რა უნდა მოსულიყავით? გუშინდელი ბოიში ვიხდიდი. ვიხ წამობრანდირა წამობრანდი დიახ ოფიცერო ოფი ისა პოლიციის ოფისში უნდა წამოსულიყავით უბრალოდ ციხეში რა იმის გამო რაღაცა დაგვაბრალეს რა მკვლელობაო რა და შეგიძლია წაგვიყვანოთ ჰა დიახ კაი მოდი წამო წამოყვებით ახლა ბიჭებო წამოდით სა მოვდივარ აი დაახლოებით ახლოს არის აღშენებული. ე მე არ ვიყავი მანდ გუში რა მოხდა? რავი აბა. ეს ვინ არის? ბიჭო. აა, გაიწი ამ გოგოსგან. პატიმაერ. სახელად? ნატო. კაი. არც ისე მაგარი სახელია ნატო, მაგრამ კარგი. წამო, ციხეში. წამო. აბა საით წამოვიდეთ ახლა. ფოტო შემტა ნატო. ის არ გადაარდებთ რომ პატიმარი უკან მოგყვება? ეხლა აქიდან შე პატიმარ თორთმებით გითხრა. აქ აქა? თუ სად? აი აი აქა, ხო, ხო. აი ვიპოვე. აო, გაიღე რა, კარე. პოლიცია. სო, აი შემოვედი. აი აქ მხოლოდ ორი საწოლი რატო არის? აი ეს ფორმა არის, ხო, რომელიც უნდა ჩავიცვა. და მინდოდა მეთქვა, არ ფიქრობ რომ პატიმარი გვითვალთვალებს ეგ გოგო? რო წაიყვანოთ დიახ არა რატომ ხოლოდ ორი წუთით არის მოსული თუ როგორ არ გითვათვალებთ შემოდა დევჩკა ესე ხო მაინტერესებდა თქვენ ციხეში სულ რამდენი გოგო არის ავ ციხეში სულ რამდენი გოგო ერთი ხოლო მაგიტო გითვალთვალებს არ შემოუშვა თორე დაგხოცავს არ შემოუშვა გადით. კაი, ეხლა პოლიციელო შემოიტანი, კიდე ორი საწოლი, იმიტომ რომ სულ აქ 4-ნი ვართ. ბიჭო, ნუ მარტყავთ რა. ოგზე ფორმა მომეთით. ფორმა მომეთით. კაი, ბიჭებო, უფრო სწორად პოლიციელო, თუ შეიძლება კიდე ორი საწოლი მოიტანი, იმიტომ რომ სულ 4-ნი ვართ. ე, მე სამისად გაიქცა. შედი შენ. So, აი ესე. აა 4 კიდევ 2 საწვალი მოიტანეთ. დიმიტრის მგონი რაღაცებს ეკითხებიან. დაკავებული ვარ. ფორმა ვინმეს გაქვთ? კი, ყველას გვაქვს ფორმა აქ. პოლიციელო 2 საწვალს არ მოიტანთ? მე არა. არა აქვს. დიახ, დიახ. თუ შეიძლება 2 საწვალი მოიტანთ, ისე ბიჭო, ბიჭებო. უყურეთ? აქედან გაქცევა შეიძლება თუ გავტეხავთ, მაგრამ აიც თუ გადავხტევით, მაშინ ფეხს მოვიტეხავთ. არ უკვინები. მოკლედ პოლიციელო, აი მოგაქვთ ხო? შესანიშნავია, კაი. ბოლო 48 საათში. <laughs> ბიჭო, ეგ ტუალეტი კი არა. აა, ხო ტუალეტია ეს. როგორ ვერ მომიფიქრებია. ცოტა ხანში გაგიშვებთ ეზოში. აა, კაია. ბიჭო, მაშინ სანამ იცი რა ვნახოთ? მოდი ოთახი დავათვალიეროთ სანამ, არა? ჰა? კაი. მოდი აბა დავათვალიეროთ აქ. მმ, ზედვეტი ფორმა გაქვთ, არა? ცოტა ფორმა გაქვთ. ბიჭებო, მაგარი დევოჩკა. ბიჭო, ნუ იყენებ რა რუსულ სიტყვას, ბიჭებო. აა მოდი ახლა ოთახი დავათვალიერო, საწოლი, туалеტი, ჩესტი, ორი ჩესტი, აბა ვნახოთ აკრადებს. და მეორეში, მეორეშიც ისეთი არაფერი. და ფანჯარა და მაგიდები. და რა ვქნათ ახლა, მოდი დავეჯინოთ ცოტა ხნით. ეხ, აუ, რაღაცა კარ არის. კაი ადგილი დასაძინებლად. მოდი ცოტა სხვაგან დავწევი, ანდაც რა ვიცი, სად დავწევი? ცო დავწექი აბა ვთდი დადინებას ო აი ეს უკვე მაწყობს ცოტა ვარდები თითქოს მაგრამ კაი არა უშავს ბიჭო მოდი დაიძინეთ არა თუ არ გადინებათ ცო აი დავიძინოთ ცო ე შერასაკეთებ ნუ ტეხავ დაიძინე ხო იცი რომ აიც ვერ გატეხავ და გადავარდები ბიჭო ნუ ტეხავ ნუ რაფერს გადავარდები და ფეხს მოიტეხავ ბიჭო გაჩერდი, ვერ გაიქცევი. გამოდითო, გამოდითო, სო, ბიჭო, ნუ იქცევი. წადი ახლა აქიდან. გამოდი ახლა აქიდან, თორე წეშ მოგაგლიჯო. წადი ახლა აქიდან. საით. ბიჭებო, ბიჭებო. ბიჭებო, იქ წერაქვები იყიდება. ბიჭებო, წერაქვები იყიდება. იქებ რამე ვიყიდოთ. საადე, წამოდი, სადღაც აქ წერაქვები უნდა იყიდებოდეს და ერთი იდეა მაქვს, ბიჭებო, მოდით ჩემთან. მოდით სათხართ. სათხართ, ყველა. მოდით, ბიჭებო, მოდით წერაქვი ვიყიდოთ და გავიქცეთ ამ ციხიდან. ნუ ის გოგო თუ ვერ გაიგებს ამ სიტყვებს. მოდი. კაი. კაი, მოდი ახლა წავიდეთ და ვიპოვოთ. ამ პოლიციას ხوار ვუთხრათ. მოყიდვა გინდა თუ არა? ფურა ბომჟები ხართ. ო, შენგები რაცირაკი ხარ. და ქათამი, გაიგე? ხო, შენგეუბნები. ნატოჩკა. ეხა ისე ხსენ. და ნახავ შენ. ვინ არის აქ ბომჟი? აქ იყავით ჭკვიანა, წავედი მე კაბინეტში. აუ ბიჭებო, ბიჭებო. წავდით მოდი ეხლა ვიყიდოთ. წამოვიყიდოთ რა ქვია მაგას. წერაქვი ბიჭებო თქო ბიჭო სად მიდიხართ წამოდით მან სიგნალიზაცია იქნება ესე თუ გაიქცევით წამო ეხლა ვიყიდოთ წერაქვი ბიჭებო თქო რასაკეთებ წამო წერაქვი ვიყიდოთ აი იქით მოდი აქ შენ მოდი ახლა ამ გოგოს დავახრჩოთ აო შიშ თავზე დაგვაჭრა ეს ვინ კანიბალი არის მიდი დაარტყით So, so. გაიჭიშება ახლა. ა? გული წავიდა. სო. წამოდით ახლა. სო, მოვათრიეთ. ბიჭო, ვერ გაიგეთ დრო ამოიწურავ, გაუში ახლა ის უფრო მეტი ჩაქსოვეთ ციხეში. ჩუ, გააჩმოიპირი ახლა. უყურე ერთი ამას. გააჩინ უყარტყავთ, სო. წავიდა გული. წამო. მარე ისა, ადით კაბინეტებში. კაი, მოდი ახლა კაბინეტში ავიდეთ. ვიჭებო. ავდით, ავიდეთ. მოდი. აქეთ ხო? მაღლა. აა, ესაა ხო ჩვენი კაბინეტი. 2 საათში საღამოს რა, რა მოხდება? დაშვენება რა იქნება? ბიჭებო რა, არ მოგწყინდათ უკვე ამ ციხეში ყოფნა, მოდი გავიქცეთ. არ მოგწყინდათ? კი, ხო და მომიშვიეთ, ნუ ხატე ხავთ რა, გადავარდეთ და თავს გაიტეხავთ, მომისმინეთ ახლა. უყურეთ რას გირჩევთ, გაჩერდით. მომისმინეთ რას გირჩევთ. ეხლა ჩვენ გავკრაფტოთ ნავი და გავცურვოთ, გაიგეთ? როცა დასვენება იქნება. თუ არა და აქიდან გადახრები და თავს გაიტეხავთ, რომელი გირჩევნიათ? ჰა? რომელი უფრო კაი არის? გაჩერდი ახლა შენ. რომელი გირჩევნიათ? გავცურვოთ. ხო და, ეხლა დავალოთ, ეხლა დავიჯინოთ ეგ 2 საათი. ხო და, როდესაც ისევ გაგვეშვებით რა ეზოში გავკრაფტოთ ნავი რა მოვიპაროთ მატერიალები და უბრალოდ გავიქცეთ თუ რა ასე ვიჯდებით მთელი 4 წელი როგორც თქვა კაი გასაგებია so so დავიჯინოთ ეხ eh, რა სასიამოვნო ათილი და რა შეგძნებათ თქოს ვიღაცასთან წევა აუ ვიღაცას თავზე ხوار ვაწევ. კაი, დავიკიდებ. ე. ჰა? ხო, ხო, გქონდა 2 საათიანი. ახლა სად მივდივართ? 4 საათიანი დაცველება გექნებათ. აა, მე კარგი არის. გაგუშვით პოლიციელო. სო, აი გამოვედით. ბიჭებო, ეხლა. ბიჭებო, გარეთ გამოდით და მომისმინეთ. აა, უკვე გაქვს ნავები? მომეთით აბა მოიცა ოჭაით დროზე უნდა გავტეხოთ ერთი მომეთით რა ერთი ნავი მომეთით რა თუ გაქვთ აა წავედით ვიჭებო ერთი ნავი მომეთით სო მადლობა ეხლა კიდე გავიქცეთ წამო ვიჭებო აი ესე აა სო ფრინვა ვიცი ხო პეპელა. სო, მოდი ახლა ჩავჯდეთ. გათხარდ ბიჭებო, გავცურეთ. სო, აბა წავედით. კარგად ციხე. კარგად. ბიჭებო, მოვყვებით ხო უკან? ხო მოვყვებით ხა უკან? სო, ახლა კიდე გავცურეთ და დაახლოებით 4 საათი კარგად ვირებო. შენ თვითონ ხარ ვირი. პოლიციელო, ნატო სათხარ. ბიჭო, ნატო რატო წამოვიყვანით? რაშუაში ეგ ჩაგვიშხავს ახლა ი ყველაფერს დაგხulis ბიჭო ჩამიჯექით უკან და წავედით შო წავედით აბა კარგად ციხე და შენ გასაგებია ე დათო რა დათო შო კარგად ბიჭებო ახლა მოდი ქალაქში როცა ჩავალთ ეხა უბრალოდ წინ და ქალაქში ჩავალთ ჩავალთ So... აბა კარგად ციხე აუ ბიჭებო რამდენი ვიარეთ ხო ბევრი ვიარეთ ხო აბა ნახოთ სად მოვედით აუ ეს გოგო რასაკეთებს ახლა შენ რაღა გინდა ახლა პოლიცია მოგიყვანა აა დააკ ცხოვრობ ხო შენ ჰა ეგრეა ხო ე სად გაქრი აი მოიცა მომიშვინე ვიხარ აქ ცხოვრობ? ე, რამე გარი ცა ქალაქია. ბიჭო, თუ გოგო, ჩემი რა რა შენი? ხარ თქო, თქვი უკვე. ჩემი ბაბუს სახლია. კაი, გასაგებია. კარგი მეგობრებო, ამ სერიას ჩვენ ვამთავრებთ, იმიტომ რომ არ ვიცით სად ვართ და მეორე სერიაში უკეთ გავიცნობთ ამ ქალაქს. მადლობა უყურეთ ვიდეოს და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში.